Ahoj, vítejte v Tvoření nás baví. Dneska se robíme stojánky na tušky. Budeme k tomu potřebovat bavlnu, karton, fixy a ostré nůžky. Ruličku od toaletního papíru a lepidlo. Nejprve si vezmeme ruličku od toaletního papíru a karton a jednu fixu. Pak to obkreslíme. A uděláme tady takové, takové jakoby držátka. Pak to vystřihneme. Mělo by to vypadat nějak takhle. Ohýbáme kraje. Vezmeme lepidlo a ruličku od toaletního papíru a namažeme tady ty kraje. Jakmile je namažeme, tak je ohneme a vlepíme dolů z té strany, kde jsme malovali to kolečko pod tím pak to srovnáme vevnitř a postavíme. Pak ode, um, dáme lepidlo pryč a znova si vezmeme lepidlo, ale i bavlnu. Um, vezmeme konec bavlny a namaž, teda nejprve namažete lepidlem celou ruličku. A si máte celou namazanou tu pářikost. A tak si zkontrolujete, jestli to tam máte celé. Pak vezmete konec bavlny a pomalinku vám to někde podrží a pomalinku takhle pěkně motáte až dolů. A pak to takhle obmotáte a jedete um, šikmo jakoby šikmým směrem. Pak to znova odmotá, odmotáte, přilepíme. Je to lepší ještě takhle dolepit aby vám tam ta bavlna držela. A pak, vám to, a pak si to ustřihnete. A mělo by to vypadat asi nějak takhle. Pak to odložíte. Vezmete si zbytek tý a uklidíte lepidlo. Už ho nebudete potřebovat a nůžky taky. Pak si vezmete fixy. Vezmete si nějakou barvu. A takhle vymalujete třeba trošku toho. Zatímco někdo třeba bude malovat tu další, tak vy si vyberete další fixu. Otevřete si ji a pak znovu malujete. A když to budete mít domalovaný, tak by to mělo vypadat nějak takhle. Pak si vezmete lepidlo na, a uděláte tam takové jemné čárky. A pak si vezmete třpitky, vezmete si to a takhle jemně budete tíkat. A každý dílek jinou barvou. A když se vám to přesype, tak to takhle jakoby roztáhnete. A každý dílek bude jinou barvou. Až to dotřpitíte, tak se vezmete pírka nebo jiné ozdoby. Vezmete si lepidlo, a namažete místa, kde nejsou vůbec, kde, kde to je prázdný. Vezmete si ty ozdoby, pak si vezmete ty ozdoby a dáte je na ty místa, kde jste to nalepili, na ty prázdné místa. Až tam budete mít pírka, tak by to mělo vypadat přesně takhle. Teď už stačí jenom postavit a dát do něj fixy a máte hotovo. Tak, tak ahoj!